Sombrero. võilill, südamelähedane. tuhlis. lapseootus yeah.. mängud. lootus. armas. linnuke. armastus. hea südamlik. köllakuur. börsik. sinililled. vingu, viiul. ema. võiroos. sild paradiis. kallis. meteoriidikraater. nunnu. vajutas magine naid, sobi minu naised jõuleju juunikuu, tere sündnud, täna vajutas ligi öö. Sí.